ndiyazi into yokuba phaa kwagrade r soloko sisithi hayi mani ugrade r bancinci kanti yeyona ibalulekileyo kuba kaloku bayafika iingqondo zisefresh zifuna ufunda kulapho ke ngoku wena ungutishala uthatha ithuba lokuba uthini ufundise yonke into ofuna uyifundisa malunga nokuthetha malunga nokubhala namalunga nokufunda mamela ke i-caps document yakho ne ikuchazela banzi into yoba yintoni kanye kanye i-emergent literacy thina sinee-units eziyi-five kule modyuli iyunithi yokuqala ukubaluleka kwemidlalo um, ukucula iyunithi yesibini ukukhulisa ukuthetha kunye nokuqala ukufunda amabali iyunithi yesithathu iinkqubo ezenzekayo apha esikolweni iyunithi yesine Ukufunda okusakhulayo. Iyunithi yesihlanu, ulwazi lwezandi. Apha ke kwaGrade R sifunda sidlala mos. Ulwimi lwethu siyalufunda njengoba sidlala. Sifunde nezinto uba zibizwa ntoni na. Umzekelo, ii-shapes, imibala. njalo njalo siphinde sifunde ke ngoku nendlela masiziphathe ngayo ingaba xa sidlala siyamamelana ingaba xa sidlala siyayilandela imigaqo na zonke ke ezo zinto zizinto ezifunekayo ukuze zithini sikwazi ukuqala ukufunda imidlalo ke zininzi ke iindidi zemidlalo masikhe sijonge xa bezidlalela pha phandle zintoni into ezikhulayo xa bezidlalela pha phandle andithi xa bezidlalela pha phandle bayafunda into yoba banikane amathuba bayafunda into yoba bamamelane kukho nalaa nto kuthiwa zii-gross motor skills ezi zikhuliswayo yonke ke loo nto leyo bazoyinida na xa beseyiqalisa ntoni ukubhala kubekho ke ngoku i-structured play esi sicwangciswe ngutishala emasenzeke phi apha eklasini apho ke ngoku wena ungutishara uzawuthi okay ndiniplanele le game nantsi imigaqo yayo funeke bamamele bathini balandele imigaqo kufuneke ninikane amathuba zonke eza instructions bathini bayazilandela kwakhona inceda phi le nto iza banceda phaa xa besebeqalise ukufunda masijonge ke ngoku umisi mtshayi into yoba wenza intoni na kweyakhe iklasi good lelethu zininzi ke ii-games onozenza eklasini xa ufundisa onobumba nezandi umzekelo ndinale post box yam mna apho ndiye ndiboke unobumba wam apha ndibeke ke ngoku namakhadi apha bafake bajonge bamamele isandi eso bakhangele igama benze neminye ke imidlalo apho khona mna ke caterpillar caterpillar ke yam yakwazi uba ibe nobumba kuphela okanye ibe namagama basebenzisa amadayisi ke baphose umntu abale afunde elo gama okanye afunde loo nobumba ndimbhalileyo apho ibalulekile ke into yokuba babe bathini bayonwaba abantwana xa besenza ezi games i-role play I-role play ke inceda ntoni? Inceda ekukhuliseni intoni? Ingqiqo. Njani ke ngoku? Kuba kaloku umzekelo masithi sifunde ibali. Apho kweli bali bekukho umvundla, bekukho isigebenga, besisenza ntoni isigebenga, ndize ndithi ke ngoku okay, sizawuthini ke ngoku? Sizawuactor ke ngoku eli bali lethu ngubani umntu osakhumbulayo? Yabona ke ngoku ifuna bathini? Ba bacinge bakhumbule into yoba bebeve ntoni kwela bali zintoni izinto ebezisenziwa ngabalinganiswa bethu apha kweli bali baze bathini ke ngoku benze i-role play yethu masike sijonge ke abantwana bakamisi mtshayi besenza i-role play nisalikhumbula ibali mise benifundele lona ngebhokho ezintathu good into esayenza ngoku sizawulinda ektha ibali lebhokho ezintathu sizalilinganisa Sizawuba nabalinganiswa beebhokhwe ezintathu. Ndizawubiza abantu ke. Lo mntu ndimbizileyo uzawuba yile nto ndizawuxelela yona ebalini. Um, Sakhiwe nomvela ndizamela ngoba ndizawukwenza ibhurorho ndizawukwenza ibhurorho phakamisa isitulo ume phaa ibamba nesandla ndigobe ngamadoda umaphalo uzoba yibhokhwe ephakathi izamaphalo ubusakhe uzoba yibhokhwe enkulu Good. le yingca yethu yingca yethu le ezibhobhe zizawufuna usuka kweli cala lingenangca linamatye linesanti lotya ingca kwela cala inebhokhwe ine, ine, ine, ine. ezi bhokhwe zizawufuna usuka kweli cala linamatye ziye ngaphaya kwela cala linengca eluhlaza ngoba kaloku zifuna ukutya ingca eluhlaza ibhokhwe zitya ingca not amatye so ngoku sizawuektha ibali bendithe yintoni le kanene yibhulorhwe lona ngubani lizim good and then aba ah, zintoni zibhokhwe ezingaphi good zibhokhwe ezintathu umisi ke ngoku uzawukwenza ibala nizawumamela nini niredi niredi class good ngenye imini kwakukho ibhokhwe ezintathu ibhokhwe encinci ibhokhwe ephakathi ibhokhwe enkulu Ibhokhwe encinci yayifuna uwela ngaphesheya kweblorho iyotya ingca eluhlaza. Nantsi ibhokhwe encinci iyawela ebrijini. vanohamba phezu kwebhriji yam ndizomutya ungandithi yawela ibhokhwe encinci yafikelela kwela cala linengca eluhlaza yalandela ibhokhwe ephakathi Kwasheka ibhokhwe enkulu nayo kufuneka iwelile iye kwelaa cala linengca eluhlaza. Yahamba yawela ibhokhwe enkulu. Njove. Njove. Kaluthethe kaloku. Uthethe. Bani uhamba phezu kebhriji yam. zawela zontathu ibhokhwe zawelela kwelaa cala linengca eluhlaza zatya ingca ngolonwabo nazizonwabile zitya ingca eluhlaza nazi ibhoko zonwabile zitya ingca eluhlaza izim lwele emanzini thobela izandla ke ngokufoni abanesesekela good good girls and boys very good